nuqsonli hayvonlar qurbonlikka yaramaydi u qanday bo'ladi desa birinchisi aytyaptiki kasalligi aniq oshkor bo'lsa bir kasal chunki bu qurbonlik qilayotgan odam yilda bir marta qiladi agar qodir bo'lsa o'shanda ham nima qilish kerak sog'lomini zo'rini qilsin eng zo'rini qilsin unday edi bunday ekan shoqi jichcha singan ekan qulog'i jichcha yo'q ekan demas bir yo'l sog'lomini zo'rini tanlasin o'shani qilsin u savolga ham hojati yo'q savolgan hojat demak kasali kasalligi aniq oshkor bo'lsa buni ham qurbonlik qilib bo'lmaydi o'ta oriq bo'lsa ham buni ham qurbonlik qilib bo'lmaydi ikki yoki bir ko'zi ko'r bo'lsa ikkala ko'zi yoki bitta ko'zi ko'r bo'lsa bu qo'yni ham qurbonlik qilib bo'lmaydi molmi qo'ymi qurbonlik qilinadigan joygacha bora olmaydigan cho'loq qo'y bo'lsa buni ham nima qilib bo'lmaydi qurbonlikka yaramaydi qurbonlik qilib bo'lmaydi tishlarini ko'p to'kilib ketgan bo'lsa ham qurbonlikka yaramaydi qurbonlikka yaramaydi qulog'ini yoki dumini deb uchdan biri qismidan ko'prog'i kesilib ketgan bo'lsa buni ham qurbonlikka yaramaydi mana kecha savol bo'lyapti qurbonlikka qo'ya olgandim qulog'ida pistoni bor ekan teshib o'tkazib qo'ygan ekan qurbonlik qilsa bo'laveradimi mana aytyaptiki qurbonlikka yaraydigan qo'yni holatini aytyaptiki qulog'ini uchdan biridan ko'prog'i yo'q bo'lsa qurbonlikka yaramaydi demak teshib qo'yganu yo qulog'i kesilib ketganu osilib turibdi uzilib ketmagan Kulağını teshib qo'ygan deb piston qadab qo'ygan bularni qurbonlik qilsa bo'laveradi